要充。 一下就 <laughs> 哇！是不是在录影啊？对在录影。什么？它其实是小笼包，但它不知道为什么龙起。哇，好意思哦！龙。 <laughs> 就就就看看，对。好。

简 <laughs> 单拿个碗工来一下好不好？我们把把刀啊拿出来。我这很沉默的妹啊，你电话工加洗把刀啊来哦。老板烟嗓，我操，这怎么喉咙卡痰？今天怎么卡那么严重啊？老板昨天不擤了太油，对，一直在烟嗓，你整啊。 statt dip wer statt dip dip button dip dip button dip but that button dip is button dip button dip button dip button dip button dip button 日をあげるわそしてすぐにお家へ帰るのよここに知らんぷりして草むらの中すっと消え